很多爱好者说扫踢发不上力，到底是不是教练扶把的问题？我给你演示几种错误的扶把。第一种，伸，看到这种了吗？再来一遍，伸。他其实应该踢的是这个位置，因为你看人的腰无论多宽都是这么宽，所以说他要踢的位置是这个位置。所以我要尽可能模拟这个位置，他得踢个对的。来，你看这是对的，但是明明应该踢这儿，我去给你拍到了这儿，来错的。 看，说明他的力完全到这里还没有发出来，或者我引导他做了一个错误的发力点，在这儿，这是第一种。第二种，看一下，非常微妙的一个细节，来，唰，再来一遍，唰，看一下你的肘子一定要扶，扫踢的时候紧紧的贴在腰间，紧紧贴在腰间。然后我们要扶的时候，实际来讲，这个代表什么？我告诉你要踢这儿。 你踢的之前蓄力的时候，我要干嘛？我要脚尖配合肩膀，所有一切零件，我要往上来一点点，砰，再回到这儿。我保证，你踢的时候，我既完成了我对你的卸力，然后还是让你落点在这儿。但是有的人肘子往前蹭了一下，看，砰。 这个位置实际不对了，我没有办法。我扶把的时候，我要往前拍一下。然后作为爱好者来讲，你还要预估一下，我到底要把把拍到哪个位置？两个人形成一个错误的默契是非常难的，引发的一些问题。打拳直直摆，应该打都是同一个点，模拟对方的头部来直直摆，嘣嘣嘣，扫踢哪？还是这儿，对吧？但如果错的呢？错的是在哪？你看这很怪，你打组合打的根本就不是一个目标啊！天哪，看，错的，叭叭叭，打这边来，嘣！你看，啊，右右拳，右拳。 蹦来，至少左腿走，蹦！你看，所以这个是需要大家改正的。如果你遇到这样的问题呢，你作为学员，你要保证你先轻一点，踢教练踢对。如果教练知道正确是这样扶把，只是他没有时间纠正你，他只能没有办法的往前迈一步。所以你如果踢对位置，教练他就会给你扶对。所以，所以什么？ <laughs> 所以什么？所以这期结束了。 <laughs> 所以。 呃，如果你也遇到这样的问题呢，评论区也可以跟我们互动一下啊。希望有些教练，你看到这这期啊，私教课中，你就是得纠正的，不然的话体验感会下降的，好吧？感谢，我们下期见。